Oh, good morning, qui sono uh, le 11, eh, sì, eh, e come dico in questi casi, certo non proprio mattina prestissimo, è una mattinata tarda infatti, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente, oh, semplicemente David Lynch. It's uh, March 6, 2022 and it's Sunday here in Naples. Uh, uh, cloudy morning, totally cloudy morning. Uh, very still right now, anche se c'è un vento, c'è un vento comunque non proprio leggerissimo. 53 eh, and 6 Fahrenheit around 12 Celsius and this means that uh, for me non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda come questi giorni, in questo periodo uh, devo dire che in realtà mi aspettavo un marzo già diverso, senso con, cioè con gradi in più invece Uh, sembra più un, un, un, un, nuovo gennaio perché sta facendo veramente freddo in generale, non per la mia percezione, ma in generale si vede però che lo fa, qui non mi aspettavo, ma adesso comunque la primavera è ancora un po' lontana e poi in genere si dice che marzo è un po' pazzo. Ad ogni modo, almeno in Italia si dice, non so se dice, o si dice anche da tutte le parti, ad ogni modo invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto uh, del dicembre scorso per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, <laughs> ma quantomeno di combatterlo il freddo e questa è una cosa che dirò appunto fino a sopraggiungere la primavera. Per quanto riguarda il video sui pensieri, come sempre, lo faccio separato da questo, come da quest'anno, per cui se vi interessa, occhio. Anyway, I ah, see and you all just see from the window. And as I also anticipated, uh, è totalmente nuvoloso, adesso dopo è uscito uno sprazzo di sole, ma eh, dubito che es possano esserci più tardi lo Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine, ogni modo per quanto concerne la temperatura, credo possa anche diminuire, la temperature going si abbasserà, diciamo, ma vedremo, può, essere, può anche si alza, non lo possiamo dire. Comunque, uh, it seems that in this way uh, eh, visually Don't have, don't have those beautiful blue skies and golden sunshine, ma, ma dire mai, lo sapete, la mia frase calte, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, ma Tasover e Suisi, e infatti potrebbero pure cambiare, quindi vediamo un po', aggiorno magari poi più tardi nella descrizione, ma... Say that is, so from the mythical window, from, uh, eh, with the colored curtain, certo brutta, ma inquadratura comunque la illumina un po', and it's a green roller shooter behind me, on the top not visible, and factor in this shot. And finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625. Have a great day, all the people who follow the channel and reports sì, un saluto davvero a tutti. E poi, eh, sì, prima di chiudere un saluto alla nuova iscritta, diciamo, quanto ho capito, che si chiama eh, Lila Katarin. Ai, io un saluto sempre speciale, diciamo, alle, alle donne, perché eh, per me sono, meritano un posto a parte, sono speciali anche quando mi commentano. Eh, avete un'altra considerazione, un'altra e un'altra considerazione per me, oltre al fatto che sia soggettivamente ma è anche oggettivo, siete sempre più importanti di noi uomini, senza di voi praticamente, non dico che non saremmo nulla però, <laughs> non saremmo quello che siamo, quindi grazie. E poi sì, se mi puoi spiegare, diciamo, quel bene con l'espressione, te ne sarei grato, come ho già scritto nel commento, perché io sono italiano, poi non ho studiato lingue, conosco ovviamente, altrimenti non potrei dire certe espressioni in inglese o in americano, però quell'espressione non la so, quindi ti sarei grato se lieto se mi dicessi il vero significato, quell'espressione. Comunque ti ringrazio, poi questo, mm, diciamo, i saluti li faccio in genere quando si scrivono nuovi membri, li noto, li saluto sempre, poi il giorno dopo, comunque dopo che noto il loro nickname, guardate il report poi alla fine i saluti li saluto, quindi è una cosa tradizionale. Uh, sì, uh, diciamo, uh, <laughs> al video pensiero allora ci vediamo se lo faccio, eh, penso di sì a domani. Ragazzi again. Grazie Lila.